子を壊す悪い奴らをぶっ潰すお姉ちゃんを助けて絶対帰る行くぞこりゃいつどこが崩れてくるかわかんねえぞ 大丈夫だから怪我はないなんでこんなことにこの先は もっと危険ですよ助けたい人がいるの後悔しますよ俺たちは特別だ忠告はしましたよ気をつけてくださいね 気負いすぎるぶち込むぜ集中砲火だ覚悟し決めてくや終わりこの調子でいくぞ次勝とう っと声大きい そこを登るんだよねちょっとでも崩れたらヒュードンだな今に始まったことじゃない <laughs> 安全な道なんてとっくになかったな行き止まりがこのロープ救助隊のかなこの辺から上がれんじゃねえかワイヤーが使えそうだね ロープが垂れ下がってるところを狙って失敗して落ちんだよいいかワイヤーはなセンスだわかるかああうん登ると戻れないからね準備はいい上の方からロープが垂れてねえか 要だなもっとペースを上げてもいいぜ 撃を忘れるな分かってるよまずはエアリスの救出だろう 題ないモンスターが出たがこっちで対処したアバランチめ仕事を増やしやがってどうせ怯えて隠れてるんだろう見つけ出してモンスターの餌にしてやれ上等だ俺は逃げも隠れもしねえぞ餌になんのがどっちか分からせてやるよもう切れてるえ

にワイヤーを引っ掛けてよ飛び越しちまおうぜかけてみるかなんだお前らアバランチか見つけた至急応援をよこしてくれド派手な登場になっちまったな Wir 崩れないといいけど油断するな大丈夫任せて三秒後を食いろ仕切り直す頼んだ 突っ走りすぎるなよ いていけこの野郎ここからそこ またどっか崩れりゃ真っ逆さまだな 目に焼き付けておこうぜ ど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ燃え尽きるなよ心配すんなこの気持ちは尽きねえよ 全力で行く得意分野だやっ負けたそっちは任せるいやぶ来い集中砲火だ覚悟じゃそうだておきだ

くれるあの野郎戻ってきやがったもう戻れねえな進めるならもう ラウドまた店やろうぜ。 伝ってくれる安くないぞ 遊んでやれ pretenda